Hai Midang Lovers, saya sedang berada di kawasan Theater BSD Tangerang Selatan Tepatnya di sebuah workshop khusus Vespa bernama Beli Simo Mari kita temui penjaganya, ikuti saya mau hadir di daerah Ciater BSD Tangerang Selatan. Kami berdiri dari 2011. Spesialis di Vespa modern, kami menangani untuk aksesoris, spare part, aparel, dan juga untuk unit motor. Untuk media promosi kita ada dua ya, ada offline-nya di toko sendiri, kita pajang jog-jognya, terus online-nya juga kita punya beberapa platform sosial media kayak Instagram, eh, Facebook, Tokopedia, di Bukalapak, di Kaskus juga ada. Jadi teman-teman bisa lihat reputasinya juga. pasar kita kan offline dan online. Kalau offline otomatis Jabodetabek dan Bandung. Tapi kalau online store-nya cukup jauh sih sampai luar negeri juga ada Malaysia, terakhir itu Thailand. Kalau jarak sih ya kurir kan sekarang udah nggak masalah ya. Pakai ojek online juga bisa, pakai pengiriman domestik juga bisa. Untuk jok custom sendiri, Benissimo udah mengerjakan udah kurang lebih enam tahun terakhir ya. Jadi kami selalu menggunakan MB Tech dari bermacam varian ya tergantung dari permintaan customernya. Warna juga, tekstur juga kan kebetulan kan MB Tech juga cukup banyak pilihan teksturnya. untuk unit jok sendiri ada yang ready juga di sini. Jadi eh, teman-teman bisa datang, bisa langsung pasang atau memang kalau permintaannya khusus nih, kita bisa bikinin dulu joknya kita taruh di sini, kita kasih jok pinjaman supaya teman-teman juga bisa pulang naik motornya. desain jok sendiri memang bebas ya dari customer juga bisa datang. Tapi kadang-kadang kalau customer nggak punya ide, om pokoknya saya mau kelihatan sporty nih, tapi masih nyaman dipakai. Ya, kita gitu juga ada beberapa pilihan. Mungkin contohnya seperti ini ya. Ini memang kelihatannya lebih sporty, tapi kalau untuk boncengan berdua dengan teman di belakang juga masih nyaman. Ini Camaro. Ini untuk Vespa klasik. Ini kemarin permintaannya nggak neko-neko sih kembali ke normal. Jadi hitam dengan jahitan double stitch-nya putih. produk baru dari MB Tech ya, namanya Giorgio. Ini saya suka kenapa? Karena di Vespa sendiri eksplorasi warnanya nggak terbatas ya. Jadi misalnya motornya hitam, eh, kebanyakan customer saya saya tanya dulu, om berani nggak modelnya nih tabrakan warna nih, merah, benang kuning. Jadi kita bisa eksplorasi lebih banyak nih bahan Giorgio dari MB Tech ini sebenarnya kita bisa eksplorasi di luar jok contohnya kita bikin grip kayak gini hand grip grip kita bisa bikin serona sama joknya kita bisa bikin namanya box bag box bag ini ditaruh di depan laci Vespa supaya buat masukin minuman khususnya terpakai buat jalan-jalan jauh nih nah yang berikutnya bisa dipakai untuk tas Vespa juga nah ini kita bisa bikinin sesuai pesanan mau warna krem, mau warna hijau, merah Bilisimo bisa buatin dengan memakai bahan Giorgio dari Enditech. Harapan Bellissimo ke depannya mau jadi one stop shopping. Jadi begitu datang itu semua udah ready dari dandanan ridernya, dandanan Vespanya, mau servis rutin. Jadi ke arah sana one stop shopping sih untuk Bellissimo. Memang MB Tech is the best.